Me mandaron el video más cringe, pero que pienso que puede ser buena alerta, Me mamó la idea, güey. Miren esto, güey. Me mamó la idea. Mira, pues. A primero un saludo para el vato que lo hizo, que creo que este vato se llama JM.